стираю свои миры Закрываю голову у повести Выхожу из слепой игры Не хочу должником быть совести стираю твои адреса Выжигаю следы случайного Остывают мои небеса Невозможного, нереального Я стираю твои номера Фотографии, письма, пароли Время вышло, уйти пора Раствориться в своем ментале Есть ли район твое прощай Но не случайные многоточия Закрываю свой маленький рай Успокойся, остынь и прочее И прочее я стираю свои миры Закрываю главу повести Выхожу из слепой игры Не хочу должником быть совести Не хочу должником быть совести.